Alors juste une petite vidéo pour vous dire que la Chronique des Arcanes va changer de nom et un petit peu de principe à partir du prochain épisode. Rebaptisé les Chroniques de Myst, vous pourrez voir qu'il y a trois sous-catégories aux épisodes, tout simplement parce que les épisodes vont être tantôt présentés par Simon, tantôt par JC et tantôt par moi. Les épisodes de Simon se consacreront davantage à des thématiques scientifiques, celles de JC à des thématiques en rapport avec le son, et en ce qui me concerne, je reste sur les arcanes, l'occulte et sont naturels. Bien sûr, les épisodes se regardent dans l'ordre ou le désordre, c'est vous qui choisissez. Ils sont bien sûr toujours euh, liés à un épisode de Myst, puisque c'est finalement les choses qu'on n'a pas pu aborder durant un épisode, mais qu'on voulait quand même raconter. Si vous préférez un type de thématique ou un type de présentateur, c'est possible, vous pouvez vous référer aux vignettes, puisque la Chronique des Arcanes a une vignette avec un titre rouge, la Chronique des Échos un titre violet, et la chronique des savoirs, un titre vert. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous plaît et si jamais vous voudriez y voir plus ou moins de choses. On reste sur des formes très courtes, à picorer quoi. Bon, et eh ben, à plus